Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlerle beraber kamp ocaklarını inceleyip en verimli olanı bulmaya çalışacağız. Bunları karşılaştıracağız yakıt tiplerine göre. Kamp ocakları deyince kullanabileceğimiz e, birçok çeşit kamp ocağı mevcut. Bunlardan birkaç tanesini burada görüyorsunuz. Bugünkü videomuzda 4 farklı e, kamp ocağını karşılaştıracağız. LPG, alkol, jel yakıt ve çok eski bir kamp ocağı olacak. Testimizde 250 mililitre su kullanacağız. Suyu kayn kaynama sürelerine bakarak en verimli ocağın hangisi olduğuna karar vermeye çalışacağız. Buna bağlı olarak da siz de kampınıza giderken ne tip ocak kullanmanız gerektiği konusunda bir fikir sahibi olursunuz. Bu konu kanalımızdaki videolarda sıkça geliyordu. Karşılaşıyorduk bu konuyla. Ee, bugün bu videoyu çekmeye karar verdik. Aklınıza takılan bir soru olursa aşağıdaki yorum bölümünden sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben dilim döndüğü kadar cevap vermeye çalışırım size. Kanalıma abone olursanız da beni ayrıca mutlu etmiş olursunuz. Şimdi isterseniz yavaş yavaş videomuza geçelim. İlk LPG ocağımıza başlayacağız. Evet arkadaşlar testimizi bitirdik. Sizin de gördüğünüz gibi en iyi çalışan ocak LPG oldu. LPG'nin dezavantajı maalesef çok fazla yer kaplıyor. Onun haricinde ikinci sırada alkol ocağımız, üçüncü sırada jel yakıt, Dördüncü sırada da eski ocak geldi. Hatta bu kaynatmadı bile yani çok kullanışlı değil. Ancak DPG alkol ocağı ve jel yakıt sıralaması e, en doğru tercih olur sizin için de. Gittiğiniz kampa göre, çantanızda yer durumuna göre istediğinizi seçebilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.